Grįž Petriuks iš mokyklos, priein prie tėvo. Jis sako, tėvai, kas yra alternatyva? Mums rytoj mokyklai reikia paaiškinti, aš nihuja nesuprantu. Nu, ties toks kasas pakaušė. Nu, sūnau, supranti, čia dviem žodžiais nepapasakos, reikia. Aš galiu pabandysiu pavyzdžių. Nu, tarkim, Petriuk, tu baigiai mokyklą, ne? Pagaliau. Įsidarbinai fabriką metų iš metus, dirbi, dirbi, ari, ari, taupai pinigėlius. Į vieną gražią dieną susitaupęs tiek, kad gali nusipirkti savo sodybėlę kaime. Nu da, už likusius nusipirki dešimt kiaušinių ir iš tų dešimt kiaušinių siriden dešimt viščiukų. Maitinį juos prižiūri, jie priaug pradėt dėt kiaušinius. Ir tu juos dedi inkubatorių. Ir tu jų turi tūkstantį viščiukų, juos prižiūri maitinį, turi tūkstantį vištų, kurios to pradedėt kiauš, kiaušinius. Tu pasidarai kaip ir kiets ūkininkas, bet staiga užien didelis potvinis ir visą tavo fermą nahui nuplaun su visom tavo vištom. Ir tu toks stovi, nelaimingas ant krantą, ir nežinai, ar tau čia verkti, ar dar palaukti. Bet lauk nelaukęs, a vištos, vištų jau nebesugražinsi. Petriuks toks. Dievai, blėt, nieko nesuprantu. O tai kur alternatyva? Sunelė, alternatyva tai žasis arba antis. Prenumeruok anegdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anegdotų.